大家好啊！今日我哋会煮葱油捞面。首先，我哋将葱白同埋葱绿切成两寸备用。我哋先教好我哋嘅酱汁，落一汤匙嘅蚝油啦，一汤匙嘅生抽，用一茶匙嘅老抽去调一调个色，半茶匙嘅陈醋。 麻油我哋用半茶匙，然之後落兩茶匙嘅砂糖、白糖，我哋攪勻佢就 OK 啦。我就會準備三塊嘅香菇啦，浸好咗之後呢，你就切成絲啦，咁你放落個面度呢，就會多啲冬菇嘅香味啦。咁我哋開鑊炸葱油啦，首先中細火，我哋大約落兩湯匙嘅油落去啦。 我哋会先放啲葱白落去啦，然之后已经切好咗嘅冬菇丝啦，同埋我哋浸好咗嘅虾米，我哋可以放晒落去，咁爆一爆佢，令到啲冬菇同埋虾米嘅香味呢都渗晒落去啲油里边。咁大概爆香到你啲冬菇变咗金黄色啦。 你就可以將啲冬菇同蝦米咧捞出嚟備用啦。最後個葱綠咧，我哋就用細火慢慢咁樣炒佢，炒到啲葱綠咧硬生啦。咁有啲金黃色，我哋就要熄火，因為再炒落去咧，佢就好易燶。咁一燶咗咧。 就唔好睇啦，食落亦都會有苦味。將啲葱油倒翻落去我哋準備咗嘅醬汁度啦，咁撈勻佢呢一個葱油呢就完成噶啦。你睇下啲葱油幾香幾好睇，咁我就會中意食呢種面啦，叫做细挂面啦。咁你用其他嘅面食啦。 乌冬啦，甚至乎系上海面啦，咁亦都可以配搭噶。咁捞面嘅话就你随意啦，你屋企有啲咩面就用咩面啦。最后就将所有材料啦、葱油啦同啲面捞匀咗就可以啦。如果你啲葱油用唔晒呢，其实你就可以放喺雪柜雪住佢，咁下一次出嚟呢，诶叮一叮佢咁又可以用噶啦。 呢個葱油面就係我哋屋企經常會食嘅主食啦。有時放工翻屋企都時間好趕啦，咁亦都可以好快、好簡單咁樣做咗一個好美味嘅主食啦。咁我今次嘅分享又到呢度啦。咁中意我影片嘅朋友呢，就可以訂閱我嘅頻道啦，亦都可以開咗個小叮噹。咁我上載影片嘅時候呢，你就會收到我嘅通知啦。 가지기인